दोस्तों इस वीडियो में ये वाली बुक रहेगी नींबू मिर्ची ठीक है बुक का नाम है एक तारीख से इकतीस तारीख पूरी मासिक बुक इस वीडियो में आपको मिल जाएगी ठीक है बस डेट आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि पीडीएफ में ऐसा होता है तो ये नीचे से चलते हैं एक और दो तारीख के जो चांस निकल चुके हैं उनको आप पासिंग में लाना अपन रनिंग वीक से चलते हैं तो ये सात तारीख का तीन दो चार की लाइन थी ये मैंने डाला था यूट्यूब पर ठीक है इसके बाद ये जो चांस हैं आपके शनिवार रविवार जिन मार्केट में चलता है एक तीन छः ठीक है पंद्रह तारीख में चौदह तारीख में दिया हुआ है दो चार जीरो पंद्रह तारीख में तीन पाँच आठ है और सोलह तारीख में चार नौ दो है सिर्फ दो दो पैनल हैं एक अंक के और एक जोड़ी है ज़्यादा कचड़ा नहीं है साफ़ सुथरे चांस हैं ये ठीक है ये इस वीक का है गुरुवार तक ठीक है देख लेना और ये शुक्रवार का है जिसमें ग्यारह तारीख है वन थ्री और सेवन है तो दस तारीख हाँ ग्यारह तारीख का है आज जो है छः सौ सत्तर पैनल दिया है ये ग्यारह तारीख से आगे पीछे होके तो आप अपने हिसाब से मिलाइए इसको ठीक है बुकें बहुत सारी हैं मेरे पास जो मिलती है मैं डाल रहा हूँ बाईस तारीख चार सात एक तेईस तारीख चार छः नौ चौबीस तारीख में दो सात जीरो और पच्चीस तारीख में पाँच एक छः ठीक है फिर ये सैटरडे और संडे रहेगा अट्ठाईस तारीख से स्टार्ट या अट्ठाईस तारीख वाले वीक में वन सिक्स नाइन दिया हुआ है ठीक है उनतीस तारीख में सेवन एट जीरो तीस और इकतीस तारीख में एक तीन पाँच दिया हुआ है तो फिलहाल इस बुक में इतना ही है दोस्तों ज़्यादा तो होती नहीं है चार चार गेम एक डेट पर रहते हैं तो तीन चार पेज में बुक ख़त्म होती है अगेन देख लीजिए जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए मिलाना है मिला लेना आगे काफ़ी चांस बाकी हैं क्योंकि आज सिर्फ दस तारीख है ग्यारह तारीख का ये दिया हुआ है वन थ्री सेवन अगेन ठीक है बाकी शनिवार का दिया हुआ है शनिवार का रविवार का फिर सोमवार से ये वीकली चालू है इस तरह ये पूरे मंथ की बुक कंप्लीट होती है तो बेस्ट ऑफ लक